Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք event loop-ի մասին։ Ինչ է event loop-ը։ Ուրեմն նախևաճ եկեք պատկերացնենք browser-ը ընդհանուր։ Այս ամբողջ loop-ը դա browser է, հա, Chrome-ը, Firefox-ը, Internet Explorer-ը եւ այլն։ Browser-ը իր մեջ ունի JavaScript engine։ Դա այն համակարգն է, որին կարելի է տալ JavaScript կոդ եւ ինքը նրան կաշխատացնի։ Okay։ JavaScript engine-ը իր մեջ օգտագործում է ուրեմն heap եւ stack, որպեսզի հիշողությունը դասավորի, հա։ Այսինքն ինքը stack ունի, որտեղ որ ինքը նկարագրում է աշխատող կոդի իրավիճակը, լոկափոփոխականները, որտեղ են գտնվում տարբեր ֆունկցիաների մեջ եւ այլն։ Եվ կա heap, որտեղ որ պահում է հղված արժեքները, զանգվածները, օբյեկտները, ֆունկցիաները եւ այլն։ Հիմա այդ JavaScript engine-ից դուրս կա web API, այն ինչ որ browser-ն է մեզ տալիս։ Դա այն ֆունկցիաներն են, որոնք որ browser-ը տրամադրում է մեզ, որոնց մենք կարող ենք կանչենք, բայց երբ որ կանչում ենք, browser-ն է նրանց աշխատացնում։ Այսինքն browser-ն է մեզ տրամադրում DOM-ը, fetch-ը, set timeout-ը, promise-ները եւ այլն։ Ամ ու ստեղ դուրսը նաև կան հերթեր, queue նշանակում է հերթ, կա task queue, մեկ-մեկ կոչվում է macro task queue, Եվ կա micro task queue, փոքր micro task queue, event loop-ն էլ այստեղ է։ Հիմա բացատրեմ այս ամեն ինչը ոնց է իրար հետ աշխատում։ Ուրեմն, երբ որ մենք մեր JavaScript կոդից կանչում ենք օրինակ set timeout, չէ՞, դա դե set timeout-ը ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, մի հատ callback ֆունկցիա, որը կկանչվի ինչ որ ժամանակ հետո, չէ՞։ Okay, կանչում ենք դա ու գալիս է մտնում է ստեղ browser-ի մեջ։ Browser-ը աշխատացնում է սա timeout-ը, սպասում է միջև ժամանակը անցնի, երբ որ ժամանակը անցնում է, այդ callback ֆունկցիան, այդ ֆունկցիան, որ մենք տվել ենք սա timeout-ին, ինքը վերցնում է եւ դնում է այս հերթի մեջ։ Event loop-ը ուշադրություն է դարձնում այս stack-ին և սպասում է միջև նա դադարքվի, որտև վերջապես ստակը նկարագրում է աշխատող կոդի իրավիճակը, նենց որ, եթե ստակը դադարք է, նշանակում աշխատող կոդ չկա, չեն, Այսինքն ինչ ինքը սպասում է միջև կոդը այն ինչ որ աշխատում է այս պահին ավարտվի ու այդ ժամանակ ինքը գալիս է ստեղ ու այս հերթից հաջորդ տարաբանական գործը ֆունկցիան վերցնում է դնում է stack-ի վրա JavaScript engine-ն էլ նկատում է ու stack-ի վրա գործ կանելու սկսում է նրան աշխատացնել։ Երբ որ ավարտում է stack-ը նորից դադարվում է, event loop-ը էլի գալիս է ստեղ եւ հաջորդ գործողությունն է վերցնում, դնում է stack-ի վրա եւ JavaScript engine-ը նրան աշխատացնում է։ Հիմա microtask queue-ի մեջ, օրինակ, մտնում են promise-ի ֆունկցիաները, այն ֆունկցիաները, որ տալիս եք then-ին կամ catch-ին կամ final-ին։ Um microtask queue-ի մեջ հիմնականում մտնում են այն ֆունկցիաները, որոնք որ ունեն բարձր կարևորություն, okay? Նենց որ event loop-ը նախ եւ առաջ microtask queue-ից կվերցնի գործեր եւ կդնի stack-ի վրա, իհարկե, երբ որ stack-ը դալարկ է, եւ task queue-ին միայն ուշադրություն ուշադրություն կդարձնի այն ժամանակ, երբ micro task queue-ն լինի դադարք։ Այսինքն սկզբից այս micro task queue-ի բոլոր գործողությունները կդնի stack-ի վրա, երբ որ դադարք լինի, նոր ուշադրություն կդարձնի task queue-ին կամ macro task queue-ին, այդտեղից արդեն գործ գործ աշխատանքները կվերցնի եւ կդնի stack-ի վրա, որպեսզի JavaScript engine-ը նրանց աշխատացնի։ Node.js-ի պարագայում գրեթե նույն բանն է ստացվում, ուղղակի այդ դրսին տուփը ոչ թե browser-ն է, այլ հենց node-ն է։ Եվ քանց թե web API ունենանք, ունենք C++ API։ Այսինքն տակից, երբ որ մենք կանչում ենք, օրինակ file system-ի ինչ որ ֆունկցիաներ, որպեսզի կարդանք file, գրենք file, ինչ որ network բանը, ինչ որ packet ուղարկենք HTTP-ով եւ այլն, դա տակից իրականում կանչում է C++ code։ Բայց մնացածը մոտավորապես նույնն է, այսինքն C++ code-ը երբ որ ավարտում է այդ գործողությունը անել, ավելացնում եք callback ֆունկցիան, այն ֆունկցիան, որ պետք է հաջորդը աշխատի հերթերի մեջ, event loop-ը այդ այդ callback ֆունկցիան վերցնում է, դնում է stack-ի վրա, JavaScript engine-ը նրան աշխատացնում է։ Հիմա եկեք տեսնենք մի հատ շատ բարձ օրինակ։ Ուրեմն ստեղ ես գրել եմ call stack, որպեսզի նկարագրեմ call stack-ում ինչա կատարվում, task-ում ինչա կատարվում եւ microtask, okay։ Եկեք HTML-ում ստեղծենք մի հատ կոճակ, button մեջն էլ գրենք, չգիտեմ, click me։ Okay, ինչ որ sense մի բան, հիմա եկեք այդ կոճակին գտնենք document dot query selector եւ իրեն ավելացնենք ուրեմն event handler, որ click անելու ժամանակ իմանանք, հենց որ add event listener click click-ի դեպքում թող կանչի հետեւյալ ֆունկցիան։ Ստեղ էլ անենք alert Yay։ Խոսնաս մի բան։ Դե աշխատացնենք նրան, տեսնում ենք կոճակա, click ենք անում իր վրա, տեսնում ենք yay, ելի ենք click անում իր վրա, տեսնում ենք yay, չէ՞։ Հիմա տակից ինչ է կատարվում։ Ոնախ եւ այս JavaScript engine-ը սա աշխատացնում է, չէ՞։ Դենց որ գալիս է ստեղ, քո stack-ի վրա stack frame կա, իհարկե, որտեղ որ ինքը ասում է, որ մենք գտնվում ենք տող 2-ի վրա, չէ՞։ Եվ ինքը տակից ուրեմն կանչում է query selector-ին, որը ֆունկցիա է, որը browser-ի մեջ է, որ browser-ը վեցնում է այդ query selector-ը, ասում է իրականում արդյունքը սրա սա է, կոճակն է, հետո իրան add event listener ենք անում, click ենք անում եւ տալիս ենք այս callback ֆունկցիան, չէ՞։ Հենց որ հիմա browser-ի մոտ կա այս ֆունկցիան, իրան մոտ։ Վերջ, այսքանը ավարտում ենք, կոդը պրծնում է եւ իհարկե մեր խոստակը դառնում է նորից դադարք։ Հիմա վсё ամեն ինչ դադար կա։ Հիմա, այն պահին, երբ որ մենք կլիկ ենք անում, այս կոճակը սխմում ենք, browser-ը նկատում է, որ սխմվել է ու ասել է մի րոպե։ Ruben-ի կոդը ինչ որ միտեղ add event listener է արել, հա հեսա։ Add event listener ու էսել այն ֆունկցիան է։ Դենց որ ինքը ինչ կանի, ինքը կվերցնի այս ֆունկցիան, երբ որ ես կլիկ անեմ, եւ կդնի task queue-ի մեջ, այստեղ։ Okay։ Եվ այդ պահին ուրեմն event loop-ը կնկատի, որ մի րոպե cost-ը դադար կա, task queue-ի մեջ էլ այս ֆունկցիան կա։ Կվեցնի այդ ֆունկցիան եւ կտեղադրի cost-ի մեջ։ Եվ դա կաշխատի եւ մենք կտեսնենք այն պատոհանը։ Այսինքն, այ հիմա երբ որ ես կսխմում եմ click, պոպ, այդ ամեն ինչը եղավ։ Browser-ը վեցեց այդ ֆունկցիան դրեց task queue-ի մեջ, մեջ event loop-ը վերցրեց այդ task-ից դրեց կոստակի մեջ, JavaScript engine-ը աշխատացրեց եւ ահա մենք տեսանք այս պատահանը։ Հիմա եկեք ուսումնասիրենք այս օրինակը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ JavaScript engine-ը պետք է սա աշխատացնի, նենց որ կոստակի վրա կավելացնի մի հատ stack frame, որտեղ որ նա կասի, որ նա գտնվում է տող 2-ի մեջ, չէ, stack-ից է սկսում։ Ինքը կանչում է set timeout ֆունկցիային, որը browser-ի մեջ է, հանձնելով այս ֆունկցիան եւ 0 Զոն նշանակում է չենք ուզում սպասենք ընդհանրապես, նենց որ ինչ կանի, browser-ը, քանի որ տեսնում է որ զոյ է, կասի, օ, ժամպետ չի սպասել, միանգամից այս ֆունկցիան վերցնում է եւ դնում է task queue-ի վրա։ Հիմա այս ժամանակ event event loop-ը չի կարող սա վերցնի եւ դնի task call stack-ի վրա, որտեղ call stack-ի վրա frame կա, աշխատող կոդ կա։ Հենց որ ասում է, օքեյ, հարց չկա, կսպասեմ։ Հետո JavaScript engine-ը անցնում է հաջորդ տողին 6, այնց որ անցնում է 6-ին, եւ հետո heap-ի մեջ, heap-ի մեջ ինքը ուրեմն ստեղծում է այս ֆունկցիան, չէ՞։ Այս ֆունկցիան ահա Հետո global փոփոխական է ստեղծում foo, որը հղում է այս foo-ին եւ այլն եւ այլն։ Okay, այսքանը բարձ է, այս heap-ի մասը չնկարական։ Okay, ստեղծում է այս foo-ն։ Հետո մենք կանչում ենք այս foo-ին որը վերադարձնում է մի հատ promise, մի հատ խոստում, որը միանգամից resolve է անում, այսինքն խոստումը կատարում է, փոխանցելով ինչ որ արժեք, կապ չունի։ Եվ մենք ասում ենք then-ի ժամանակ, ուրեմն մենք ուզում ենք սա ստանանք։ Այսինքն, երբ որ գալիս ենք ստեղ, երբ որ գալիս ենք տող 12-ին եւ կանչում ենք ուրեմն այս foo-ին, հետո foo-ն կանչում է new promise, դա արդեն browser-ն է։ Browser-ը վերցնում է այս ֆունկցիան եւ տեսնում է, որ ինքը միանգամից resolve-ը արվել, Նենց որ when-ի համապատասխան ֆունկցիան վերցնում է եւ դնում է այս անգամ microtask queue-ի մեջ։ Բայց event loop-ը մեկը չի կարող սա աշխատացնել, որովհետև հոպ call stack-ը դեռ դադարք չի։ Նոր JavaScript engine-ը 12-ից հետո գալիս է ու ասում է, okay, այլ կոդ չկա աշխատացնելու, նոր call stack-ի ինֆորմացիան ջնջում է։ Այ հիմա call stack-ը դադարք է։ Հիմա event loop-ը ունի ընտրություն, որը աշխատացնի սա թե սա։ Microtask-երը <clears throat> միշտ ունեն ավելի բարձր կարևորություն, նենց որ ինքը նախ եւ աջ աշխատացնում է սա, այսինքն սա վերցնում է եւ դնում է հոստակի մեջ, աշխատացնում է նրան, JavaScript աշխատա engine-ը աշխատացնում է նրան, հանում է նրանից եւ քանի որ հոստակը հիմա դադարք է, նոր վերցնում է սա, դնում է հոստակի վրա, JavaScript engine-ը աշխատացնում է նրան, հանում է եւ ահա մեր կոդը ավարտում է նայեք ստեղ, աշխատացնում ենք նրան, սկզբից տեսնում ենք alert 2, սա, որովհետև ինքը microtask-ից է եկել, ավելի կարևոր է, ավելի շուտ է աշխատում, քան թե սա, որը գալիս է երկրորդ։ Այսինքն parzum է, որ event loop-ը իրականում շատ parz համակարգ է։ Ինքը ընդհանրապես նստում է ստեղ browser-ի մեջ կամ node-ի մեջ, նայած, եւ ընդհանրապես ուշադրություն է դարձնում հերթերին եւ stack-ին, Եվ այն պահին, երբ որ stack-ը դադարք է, ինքը գնում է հերթից համապատասխան հաջորդ գործողությունը վերցնում է, դնում է stack-ի վրա, JavaScript engine-ը դրան աշխատացնում է։ Այդքան բան։ Իսկ հերթի մեջ դնում է հաջորդ callback-ը, այսինքն ինֆորմացիան գալիս է հերթի մեջ, արդեն browser-ի մեջ web API-ից, set timeout-ն է դնում ինչ որ ֆունկցիա իր մեջ, fetch-ն է դնում, երբ որ ավարտում է, գնում է ինչ որ HTTP call-ով ինչ որ բան բերում է եւ we promise-ի then-ը կանչում է, այդ համապատասխան ֆունկցիան օրինակ դնում է microqueue-ի մեջ։ Երբ որ domain add event listener եք անում եւ այն պահին, երբ որ an event-ը, որին դուք ուշադրություն եք դարձնում, լինում է, թե դա click-ը, թե move-ը, թե ինչ է, այդ պահին ինքը համապատասխան ֆունկցիան վերցնում է, բերում է գցում է task queue-ի մեջ։ Event loop-ն ընդհանրապես նրան վերցնում է, դնում է stack-ի վրա, JavaScript engine-ը նրան աշխատացնում է։ Այդքան բան։ Հույսով եմ, այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։